Доброго времени суток, дорогие друзья! А, меня зовут Наталья Китанова, я участник интернет-проекта Фаберлик Онлайн. А, и сегодня я хотела бы записать, возможно, для кого-то это не новинка, но вот именно сегодня я это обнаружила. Сейчас у нас в одноклассниках, в группах, значит, появилась такая же функция, как ВКонтакте. То есть добавление анкет, добавление тестов и еще тут кое-чего неизведанного мной. Но ну, это все в будущем. Кликаем. У меня, к сожалению, э, не показывает курсор. Я вот кликнула на настройки, потом кликаю на приложение. Выходят вот такие установленные приложения. Видите, у меня установлена анкета и установлен тест. Также есть здесь пожертвования, онлайн-запись. Так, онлайн-запись на ваши услуги. Приложение дает возможность клиентам записываться онлайн непосредственно со страницы вашей компании. Ну, тоже интересная довольно-таки функция, которую можно изучить и применять. Так вот, заходим в настройки, получается. Видите? А, название приложения каждый человек вправе выбрать сам. Можно анкеты назвать. Можно назвать «Хочу в проект Фаберлик онлайн». Вот в моем случае я так сделала. Не знаю, конечно, как это выглядит со стороны. Но на все есть у нас свое право. А, либо просто регистрация, либо еще как-то. Видимость приложения. Видно администрации, это нам не нужно. Видно только участникам, тоже думаю, ни к чему. Если есть такая строчка, что видно всем. Соответственно, я ее выбрала. Думаю, что нужна она, видно всем. Но видите, в, в моем случае, а, у меня группа открыта, у меня просто своя страничка закрытая. Я оставила видно всем. Далее показывать приложение. Первая строчка не показывать нигде вторая строчка на главной в блоке слева и третий блок над лентой. Я так думаю, кому-то может быть удобно блок над лентой. Вот это вот именно анкету приложения установить. Так даже, наверное, лучше будет. Ну, кто-то, может, предпочтет на главной блоке слева. Вот у меня в, глав... в моем случае так стоит. Далее, открывать приложение. Тоже две строчечки. Во всплывающем окне, либо на отдельном экране. Я выбрала на отдельном экране снипет. Снипет, я так понимаю, что это кнопочка. И тут вот множество вариантов. Заполнить, связаться, ответить, пройти тест, записаться, привестись. Я думаю, в нашем случае актуальнее будет присоединиться. И, соответственно, мы кликаем на кнопочку «Сохранить». Мы сохраняем наши настройки. Далее мы переходим а, в анкеты. Кликаем. Прошу, прошу прощения, вообще-то ничего, вот нормально. Вот в моем случае, в данном случае я а, назвала свою анкету «Хочу в проект Фаберлик онлайн». Есть две кнопочки «Редактировать анкету» и есть настройка анкет. Так как э, анкету можно создать не только одну, я так понимаю, а несколько, значит, эта кнопочка вот именно для всех. Ну-ка, зайдем, посмотрим. Вот видите, одна анкета у меня есть. Вот состояние. Если мы ее выключим, то она, значит, будет выключена. Значит, если мы ее включим, то она будет вот таким желтеньким. Редактировать. Заходим в нее. Вот. И тут тоже несколько кнопочек, каждый свой функционал. Вот. Пожалуйста, шкала. И начинаем, значит. Первое, я ее обзвала. «Хочу в проект Фаберлик онлайн». Тут вот есть, ни в коем случае не ставьте сюда, потому что я <laughs> днем сегодня поставила эту кнопочку, но ну, не очень сильна я пока в интернете, конечно, хоть не первый месяц в проекте. Вот. Если поставить сюда кнопочку, ой, э, галочку, то у вас будут отображаться все ваши вопросы в хаосном порядке, что вам, я думаю, не нужно. Так же, как не нужно было мне, но я все-таки поставила, но теперь знаю, что галочку ни в коем разе не нужно. Первое, значит, обязательно фамилия, имя, отчество. Это у нас должен быть развернутый ответ. Это значит, вы, когда создаете, а, вот на эту кнопочку. Далее, дата рождения – это у нас вот идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмая кнопочка дата. То есть, когда человек будет заполнять день, месяц, год. Ну, видели, наверное, тоже обязательно галочку, что это вопрос обязательный. И здесь тоже вопрос обязательный, первый вопрос. Третий раздел это у нас номер телефона. Тоже он вопрос обязательный. Далее страна и город проживания. Тоже обязательный. Затем электронная почта. Это для того, чтобы человека подписывать на рассылки тоже обязательный. А, я вот, конечно, не добавила, на какой вариант человек идет к нам. Наверное, думаю, нужно добавить. А, в моем случае это Skype, развернутый ответ пользователя. И тут тоже развернутый ответ пользователя. Тоже везде стоят кнопочки, галочки. Здесь не обязательно, человек может испугаться. Но э, при созвоне с человеком, если вы получите его данные, вы должны объяснить ему, что нужен скайп не для того, чтобы лицо в лицо смотреть, можно просто разговаривать. То есть, чтобы человека не пугнуть, потому что все мы сидим дома, особенно мамочки. Как бы немножко люди пугаются. Далее. Тоже вопрос необязательный. Соцсети. Желательно, чтобы быстрее человека найти. Ну вот, собственно, так а, выглядит анкета. Потом мы ее сохраняем. И уже заходим в группу. И вот она у меня, видите, как а, отображается в Баку, как и там было в Баку. То есть, пожалуйста. Так, далее. Теперь мы будем смотреть, как приходит сообщение. Вот, значит, мы нажимаем вот здесь, видите, кнопочка такая. Икс, икс. вот сюда все, видите, сто лет живи, сто лет учись. И вот эти настройки, я, наверное, тут неправильно сделала, тут поэкспериментировать надо. Так, сообщение будет отправлено автоматически, когда пользователь заполнит анкету. Используйте ключ, чтобы ставить имя пользователя. Настройки «Отправлять сообщения», «Запрещать пользователям повторно проходить анкеты». «Сохранить и обновить токен». Ну, токен, я так понимаю. Так, ну-ка, кликаем. Получить доступ к сообщению группы с возможностью писать от имени группы. Разрешить. Вот. Угу. Ну, теперь попробуем зайти мы с какой-нибудь чужой, ну, тоже моей страницы, только, допустим, вот с этой. на время пока ходим. Прям что-то максимум накачиваем, что так вот в частности, в одноклассники на страничку, ну что тормозит. Виснет, виснет. Извиняюсь. Так. Ну, тут, я так понимаю, группы нет, что ли? Моей. Тут у меня. Так, смотрим. Группа. Заходим. Так, и смотрим лисенкетки. Давайте пробуем. Вот, видите. Ничего, у нас терпения много. Так. И начинаем заполнять. факт. Так, так, так. 14, 7. теперь заполняем тоже также свою электронную почту напишу так будто бы я скайп не написала так соцсети тоже не написала и теперь я отправляю так ладно Наверное, тоже это надо, это ваш ответ. Сохранен. Угу. Так, смотрим. Это получается, прислал, прислала моя группа автоматический ответ. И что? Так, у нас здесь ничего нету. Это я уже перешла в браузер группы. <coughs> Извини. так, ну смотрим. Заходим в анкеты. Я уже захожу как администратор группы. Смотрю, есть ли у меня этот ответ. Угу. Вот видите, вышел один ответ. Смотрим его. Вот Китан Наталья Михайловна, дата рождения, то есть все. Вот. Я его удаляю потому что он мне не нужен. Вот, вот таким, такими несложными действиями мы э, создаем вот такую анкету в своей группе и таким образом ее оформляем. Вот. Далее еще есть э, такой разделчик, как тесты. Я, конечно, еще об этом не думаю каким образом этот тест составить наверное, думаю, что-нибудь, возможно, для людей наподобие знакомы ли вы с продукцией Фаберлик, или ознакомы ли вы с качеством там, или с маркетинг-планом, ну, не знаю еще пока. Кликаем на управление. Тут выходят тесты, создать тест и настройки. Вот, видите? Можно создать тест с кнопками, можно создать с тестовыми ответами. Тут вот очень много вариантов. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять вариантов. Вы э, какой из вариантов вам более ближе, более приемлемее, более, что ли, можно сказать, кому-то попроще, а может быть кому-то поинтереснее. Исходя из э, вот всего предложенного, вы э, создаете свой тест. настройки зайдем, посмотрим также, вот видите, настраиваете. Отправлять сообщение пользователю, отправлять сообщение только если все ответы правильные. То есть тоже интересно, я так понимаю, когда создаешь тест, а, галочки ставишь, допустим, на этот, и на этот, например. Тоже так же, как в нашем случае, я зашла вот в этот браузер, то есть а, мне автоматически моя группа прислала человеку, будто бы это не я в личные сообщения. Видите, тоже так же группа пришлет и результаты теста. Ну, очень интересно. Такое довольно-таки приложение, над которым нужно подумать и э, разработать так, чтобы было ну, интереснее. Вот. Ну, все, вот это все, что я хотела вам записать. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.